मैं आपकी आलिया भट्ट आज आपको गाना सुनाने वाली हूँ ये गाना मैंने बचपन में डोरीमोन कार्टून में बहुत ज़्यादा सुना है ये गाना मेरे दिल के करीब है चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद के मैं हूँ जिया मैं हूँ बड़ा ताकतवर मेरा गला है बहुत सरीला मेरे देख के लोग हो जाते हैं मदहोश मैं हूँ जिया मैं हूँ बड़ा ताकतवर मेरा गला है बहुत सुरीला मैं ये देख कर लोग हो जाते हैं मदहोश मैं हूँ जिया मैं हूँ बड़ा ताकतवर हेलो तो गाइस कैसी लगी वीडियो